Есть очень много упражнений для растяжки, э, мы покажем основные. Итак, первое упражнение. Перекаты с ноги на ногу. Раз, два. Спина ровно, колено ровно, носок на себя. Можно садиться так. Выпад. ma come? Poi scivare sto tutto un altro nome. Раз. И сам шпагат. Здесь важно, чтобы пятка смотрела вверх, бедро вниз.